100% cumbia. 100% cumbia, 100% cumbia. 100%

like a this. It's within our lifetime.

llamado Vecino, está contigo esta noche. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. En Israel Valentín González. Encamina Israel Valentín González. González, Israel, Valentín González. Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido Nancy Blues. Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonido Nancy Blues.